Yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta istri Bapak Agusman, yang saya hormati Bapak Pembina, Bapak Pengawas, juga Bapak Ketua terpilih. Jadi eh, terlebih dahulu kami mohon maaf atas pengunduran waktu yang sudah dijadwalkan ya oleh beberapa hal. Eh, eh, menjadi wadah seluruhnya dan baik dari driver online uh, dari penggabungan dari basecamp-basecamp yang lain yang bermuara di basecamp center. Suatu badan usaha itu tidak dilengkapi dengan perangkat terlebih khususnya itu kantor. Nah, undangan adapun tema hari ini adalah peresmian kantor dan pelantikan serta pengangkatan sumpah dari pengurus yang terpilih yang dipercayakan untuk uh, menjalankan kooperasi karya mitra bertuah ini. Wah, kayak pengurus partainya mana? <laughs> Partai. Ayo, Pak. Loh, di Suwandu mau kesini nggak? Kalau kesini kita tunggu dia lah. Kita supaya dia nanti nggak merasa dilewati kan di tak jelas juga. Ada marah Ini dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebelum acara doa dimulai, marilah kita sama-sama menyerahkan diri kepada Allah SWT. Semoga eh, apa yang kita niatkan bersama dikabulkan hendaknya oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini. Berkatilah pertemuan kami ini. Hendaknya apa yang kami cita-citakan, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa teman-teman kami. Ya Allah, ya Allah, kami memohon kepada segala keinginan kami kabulkanlah hendaknya. Pada hari ini kami akan membuka pembukaan sebuah operasi kami dah. Ya Rahman, kami memohon kepadamu dan dalam pertemuan ini pertemuan yang engkau karuniai anak wafina azabatar. Subhana rabbika rabbil kalau wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil di hari berapa? Sabtu. Sabtu 13 September. Kita umat manusia di Indonesia ini bukan umat majik, merupakan umat yang percaya bahwa segala sesuatunya itu ada yang mengatur. Anda dan saya, Anda dan saya, kalau ingat pantun ini, maka ingatlah silaturahmimu, maka ingatlah tempat ini. Itulah anu kita hari ini. Boleh tepuk tangan bagi yang punya tangan, kalau punya tangan pakai tepuk kaki kan gitu ya. Ya, dengan semangat itu mari kita resmikan ini ruang kerja sekaligus ruang silaturahmi, sekaligus ruang saling koreksi dan bukan untuk musuh-musuhan. Ini orang Indonesia sejatinya selalu membangun rasa persaudaraan. Tidak ada semangat kita untuk memusuhi. Boleh bertengkar tetapi bukan diabadikan bertengkar itu untuk mengungkapkan karena orang psikologi saya sebutnya jadi saya tahu watak orang dulu waktu saya belajar di Filipina dari hidungnya bengkok ke kiri dari bibirnya tahu saya oh ini makhluk ini pendendang ini ini <laughs> itu saya well, ini tahu saya oh makhluk ini cara ngomong banyak kerja gitu. ada itu pelajarannya kalau di itu. bahkan alis mata Alis mata manusia yang antik di bumi ini ada beberapa orang. Salah satu di antaranya lah Lady Di. If you see, if you saw, alis mata Lady Di itu tidak ke sini. Dia ke sini. Hanya tidak semua manusia begitu. Ada khasnya. Gitu. Saya lihat dari tadi, oh manusia normal-normal ini. <laughs> ahli ahli kesehatan. Maka diperiksa lah golongan darah darah semua beberapa orang terus termasuk saya diambil aneh ini makhluk ini Loh, ini dari Indonesia nih jangan-jangan ini manusia antik apa itu golongan darah itu kan ada A AB eh B golongan darah AB sama golongan darah O tahu-tahu saya lain ini wah dicurigai nih ternyata golongan darah itu K apa itu Pak K katanya golongan darah kooperasi. Ya. <laughs> Jadi artinya sudah mendarah daging gerakan kooperasi itu dalam sanubari dan dalam tubuh saya. Mudah-mudahan kalian juga nanti jadi begitu pas jadi ini bisa tetap bergema semangat kooperasi ini. Dengan semangat itulah komandan kita gunting rame-rame aja. Jadi ya bos ya, ini kita bukan meresmikan memasuki ruang kerja bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ini gimana nih? Kita pegang-pegang kan? Ya. Mari Bu, iya, iya. ini dikawal nih bos ini. Iya. Dengan semangat gerakan kooperasi dan kebersamaan di antara kita, maka silaturahmi kita juga kita wujudkan di gedung yang sederhana ini satu dua eh, tiga dua satu ah. nah, boleh jadi <laughs> udah masih berarti udah masuk ke sana komandan ayo ayo kami jadi pusat ah, ini bapak gitu datang nah <laughs> eh, eh, eh akhirnya dapat eh sorry bos ya, ah, tadi di telepon telepon ya. katanya suhu iya. ada pemenuh transportasi pak di sana oh wisata iya eh mantap kalau gitu wisata iya wisata buat siapa iya baru aja ya. kita nukang kita nggak meresmikan kita mengetok pintu aja oh, iya iya ternyata itu menjadi pusat silaturahmi lumayan ya terima kasih bu iya, jadi apa oh masuk kita Oh, Bapak dari Dinas Koperasi, Pak Suwandi, Bapak dari RW, juga dari Jakarta. Ini om saya langsung ini kebenaran kita juga pas ada acara keluarga di sini dan kita undang untuk di acara ini teman-teman semua yang saya kehormatan. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini kami eh, mengucap um, syukur kepada Tuhan karena operasi Panitra ini sudah bisa kita mulai untuk um, berlanjut ke yang sebenarnya kita akan adakan pelatihan ya, pengurus yang sebenarnya dikampikan dan harapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kami dan kita semua pertama-tama saya ingin maaf nih Pak Karyawan memang terlambat hadir karena sebelumnya saya ada orang menunjukkan nih Bekasi itu keluarga kapal wisata eh, eh dari sana ya mudah-mudahan ya sana kita jangan lah dia dulu Sylvia dulu mungkin bisa saya sini Biasanya misalnya melalui lah, melalui satu jam. maksud saya dari bisa karena pada saat undangan di HP kan pimpinan kami kosong jadi tidak ada yang disposisi tidak ada yang bisa disposisi baru terima lama tiga kan oh, iya, iya oh, itu pun PLT baru itu PLT ah, PLT juga ya, jadi kerana kami ya memang personal pribadi tapi apa apa karena memang komunikasi kami dengan Pak Pak Akila ini sudah lama sebenarnya juga sudah lalu juga sudah mulai ya. jadi ya, ini anak segera kita dapat satu sharing lah kita juga di sini ada senior sama terima kasih beliau pejabat hampir semua diikuti pak ya iya hampir seluruh diikuti dari satu sampai diikuti tujuh sudah sudah pernah ah. dari pengalaman beliau sangat luar biasa ya karena beliau juga asli melakukan pasti <laughs> pasti dokumentasi aja lah ya iya tuan ini bentuk cari dokumentasi <laughs> agak aneh juga ya jadi nih jadi uh, luar biasa hari ini pertemuannya saya tuh tak nyangka juga ketemu dengan Pak Koreman hari ini biasanya kita komunikasi di Facebook ya Facebook ya Pak Koreman apa upload foto saya tinggal kasih jempol aja <laughs> iya iya, iya. Nah, tapi waktu sudah pensiun perlindungan kita juga tetap pasti dikomunikasi yang beda dikomunikasi di daerah-daerah yang memang memerlukan dan medis dan ini tidak dilakukan lagi sebenarnya kalau kemarin mungkin bisa pada sesmen ya ya oh, seperti sesmed ini kalau umurnya panjang apa itu mungkin oh, terlalu umur pensiun jadi ya iya nah itu lah eh, Bapak Kalimantan, Pak Eri, okay, kingdom ini tidak mungkin donasi itu punya aplikasi sendiri kan tidak tidak tidak bergantung ini pada aplikasi yang sudah ada nah ya. Bapak Ibu yang pada mati ya eh, ya begitulah uh, perjalanan tugas kita memang bukan karena pekerjaan yang lama tidak tetapi sebenarnya semata-mata untuk lebih menyamakan persepsi kita tentang kita berkomunikasi karena itu cuma saja nanti pengurus paham aku tidak paham ya saya juga nah, iya. jadi karena secara bertahap kita sama-sama untuk belajar bagaimana demokrasi ini Bapak Payaman, Bapak Ibu yang berhormati, ya. untuk berkooperasi itu memang prosesnya sederhana sekali dari kita untuk kita ya dari anggota ke anggota tetapi implementasinya ternyata tidak segampang itu nah, kenapa begitu? karena kalau kita sudah bervokasi kita sudah bisa melepaskan ego kita sebenarnya ego pribadi kita ganti kalimat kita itu dengan bukan lagi aku tapi kita nah, bagaimana kita? jadi itu bukan bagaimana saya bagaimana kita ya? nah itu bagaimana nah, jadi bagaimana kalau kita itu secara konsep dia sangat sederhana tetapi dalam aplikasi dia berat karena kita bisa melepaskan ego kita ini ini yang paling berat nih pak melepaskan ego kita ada sebuah sebuah kota, seorang kota dapat pelayanan mungkin lebih dari yang yang lain Kota yang lain cemburu Dan karena mencoba-coba mungkin kebijakan kurus bahkan sampai menggulingkan kurus ada seperti itu saya mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah karena kalau itu terjadi ya susah juga untuk masih berkembang Masih sibuk dengan perusahaan internal saja karena di baru ini ada sekitar tiga lokasi yang berganti di kita transportasi satu itu mengalami masalah serius di internal sekarang sama sini sibuk lain dia sama sibuk bertentangan tentang kebijakan ini kebijakan itu karena apa karena ego tadi tidak bisa dilepaskan oleh hal ini kita harus bisa melepaskan ego itu ditambah lagi sekarang yang beras itu pekerjaan bukan, bukan yang makin gampang tapi berat jumlahnya makin banyak sementara pembinaannya makin sedikit nah, coba kalian ketahui hari ini tentu pemerintah kota khususnya ya pertanyaannya mungkin sih bisa sama aja Pak mutasi itu sangat tinggi sehingga kan belum lagi ngerti sebelum kerja apa iya. ibaratnya belum dari lagi WSK pak tapi tidak lagi iya. belum dari lagi beda lagi kapan selesainya gitu gitu kan padahal pembinaan kooperasi ini membangun sebuah itu ekonomi rakyat tidak sama seperti kita membangun jembatan jangan berdapat itu gampang gambarnya ada bentuknya ada wujudnya jelas tapi membangun ekonomi rakyat tidak bisa kita makin-makin tahun ini hasilnya mungkin dua tahun dua tiga tahun ke depan nah bagaimana kalau dalam rentang waktu itu diganti pejabatnya nah, bagaimana ini bisa dilakukan jadi ini ini maksudnya juga bagi Pak Bayan kenapa disediakan ya, hari ini malu tuh mas belum buka itu lagi. Iya. karena membangun koperasi ini tidak apa membangun ekonomi lah ya tidak sama dengan membangun jembatan itu saya bilang membangun jembatan itu paling-paling bangun butuh dan banyak tetapi wujudnya jelas oh kita mau bikin lantai sepuluh jadi lantai 10 PS iya. bentuk gambarnya seperti ini jelas siapa siapapun mandornya itu jadi acuan iya. tapi kalau kita membangun kereta kereta hari ini dibangun program A, B, C, D hasilnya bukan hari itu, bukan tahun itu mungkin 2 tiga tahun ke depan baru apa hasilnya iya. dan ini dikawal nah kalau tidak bisa ini dikawal oleh ya, pejabatnya tidak bisa <laughs> ganti pejabatnya ganti orang itu yang terjadi ini ya karena inilah apa eh, situasi kita jadi membangun koperasi hari ini tantangannya sangat berat bagi pemerintah sebenarnya. Gitu kan. makanya sekarang supaya terus berjalan, ya masyarakatnya yang dibikin cerdas berkomunikasi, bukan aparatnya lagi masyarakatnya dibuat cerdas untuk Lalu kalau pemerintah tadi ya kondisinya makanya masyarakatnya harus cerdas dalam berkomunikasi dan dalam berusaha Memang tinggal kita bagaimana apakah kita cukup dengan begini-begini saja atau kita terus mengembangkan kapasitas kita sebagai anggota koperasi jadi anggota koperasi ini waktu kita rapat yang ini saya sudah juga sampaikan harus paham berkoperasi itu jangan perlu saja yang paham anggota nggak paham hmm. ya yang banyak terjadi begitu pokoknya sudah paham anggota tidak paham sehingga kalau ngejar macet juga ya kan terus kalau macet kita kan nah, kapan mau kumpul lokasinya gitu iya. Cuma mau keluar gitu kemarin kita ada rencana bikin bengkel ya kita rencananya akan buat usaha bengkel dan cucian nah kalau mau tanya paham pasti cucinya di situ pasti servisnya di bengkel itu tapi kalau mau tanya paham cuciannya tempat lain nah, servisnya juga tempat lain kooperasinya ya tinggal kasih itu begitu itu saja alasannya klasik apa alasan klasik ah kalau cuci di cuci di kooperasi mahal di situ dapat lima belas ribu di kooperasi dua puluh ribu ya, ya. hanya gara-gara lima ribu dia korbankan kooperasinya padahal lima ribu itu kembali lagi ke dia nggak bisa oh itu pak kayaknya jadi tidak ada yang mahal di itu sebenarnya. Tidak ada yang mahal di koperasi. Tergantung kita menyikapinya gitu. Tapi juga kalau bapak ibu atau nyuci di tempat lain. Jangan lambanya dikasih ke kita, laporan pun dikasih. Tapi kalau di koperasi, kita cek tahu dapat laporan, hasilnya dapat kita nikmati sama Itulah koperasi. Apa pemahaman seperti dia kita? Sama kan semuanya harus semuanya paham ya. karena nanti pengurusnya sudah bikin planning bikin bengkel modalnya dari kita bikin cucian modalnya juga dari kita kalau dalam praktek kita gak akan cuci di situ gak ada yang servis itu kok ngajak akhirnya masih bukan dari kita ke kita dari kita untuk orang nah, kan banyak bukan dari kita untuk kita tapi dari kita untuk untuk orang nah itu sudah lari dari konsep vokasi itu sudah kan lari dari konsep vokasi BT kalau BT kalau gitu ternyata nah, itu kita kita ini jadi pemahamannya harus sehingga ini setiap kali ada pengarahan selalu ini kami sampaikan paham paham paham nanti auto auto, auto, tapi paham dulu untuk pasti akan menyusul asal kita satu saya harus lupa waktu tahun 2014 apa? dalam nah. ke dulu Pak. Oh. Nah, di Kelungkung itu kan bupatinya dari Koperasi oh. itu. Pak Maya pak Maya Suwarta itu. Dari dari Koperasi. Oh. dari Tapi begitu dia diangkat, tentu ya. dia bukan lagi milik Koperasi, dia milik masyarakat. Karena milik masyarakat dia terima izin semua, izin Soalnya diterima semua izinnya tidak ada dihambat tapi apa apa yang terjadi soalnya itu hanya umurnya setahun saja sisanya tutup kenapa tutup karena masyarakat itu sudah terlanjur mencintai koperasi bagaimanapun gencarnya apa promosinya soalnya masyarakatnya tidak mau belanja di situ tetap belanja di koperasi jadi tutup sendiri tidak perlu demon kalau kita ini demon kenapa di bawah itu ini harus di sini demon dulu air nah, dulu Padahal nggak mau telepon. Cuma kita saja belajar itu dan baca terus sendiri. Nah, ya kan? Ini contoh kecil. Keberhasilan sebuah operasi itu tidak semuanya bisa dihentikan dengan komitmen kita bersama. Ya. Komitmen itu jadi titik itu komitmen. Bukan itu nomor tahun berapa, tapi komitmennya berhenti. Kalau ini tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita awal ya. Alhasil nah, koperasi ada jalan ya. Iya. Jadi saya kira ini uh, tambahan saya selain saya mohon maaf uh, eh, kurang tadi uh, terima kasih Pak Pak Arya Ahmad Sinaga ya karena ya. saya juga ya, di Departemen Demokrasi ya dengan melalui apa Pak Bapak hari ini jadi lebih motivasi teman-teman ini untuk bervokasi di bidang itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan siang hari ini saya hormati sahabat saya Pak Iswani mewakili dinas koperasi sekaligus beliau ini juga ketemu Bekopinda oh iya oh, iya iya, iya. sama Bekopinda oh, sama sama Sawati ketua serta pengurus koperasi kalian karya mitra berdua beserta seluruh anggota kelas yang hadir pada siang hari bersyukur kepada siang hari ini kesehatan semua hadir dalam rangka peresmian korporasi ini kita sangat bersyukur Bapak Ibu yang saya hormati, eh, saya, tidak akan bicara masalah koperasi ya, karena mbah-mbah koperasi ada dua orang saja, ini susu. malu saya pak kalau bicara koperasi. Eh, pertama sekali eh, sebagai ketua RW dan eh, mewakili Bkopinda, eh, saya ucapkan selamat ya pada pengurus operasi yang tadi sudah kita saksikan bersama peresmian dan pemotongan pitanya mudah-mudahan eh, acara kita ini diberkati oleh yang SWT dan tentu harapan eh, kami operasi berjalan dengan baik sukses eh, sesuai dengan harapan kita semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rizwan ini saya tidak akan mengulasi itu ya tadi sudah panjang lebar beliau menyampaikan apa itu operasi bagaimana operasi itu eh, cuman saya menjelaskan sedikit eh, mungkin belum banyak orang yang tahu dengan Dekopinda yeah. itu adalah Dewan Koperasi Daerah eh, Kota Baru, Kota Baru kalau provinsi ya Dekopinwil namanya kalau di pusat itu Dekopin Dewan Koperasi Indonesia yang ketuanya Pak Nurdin Halim sampai hari ini. Nah, eh, sebenarnya eh, sesuai dengan eh, undang-undang ya, bahwa seluruh gerakan koperasi itu berindu kepada Dekopinda, berindu dia kepada Dekopinda. Tapi banyak masih banyak koperasi-koperasi kita yang belum paham dengan Dekopinda itu. Maka melalui eh, karya mitra ini pagi ini saya himbau, mari kita bergabung dengan yang karena pindah adalah sebagai wadah kita untuk menampung segala sesuatu kalau ada persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan karena di Dikopinda itu juga ada uh, advokasinya ada advokasinya nah kalau dinas itu pembina kita sama dengan kementerian nah, kementerian adalah pembina kooperasi yang ada iya, di seluruh Indonesia nah bicara koperasi tentu banyak hal yang harus kita uh, uh, sampaikan sebenarnya. Tapi iya. tadi Pak Iswani sudah menyampaikan iya. bahwa kalau orang kita ini biasanya Pak iya. kalau uh, tidak ada hmm. dia sibuk oh. sibuk oh, itu dia nggak pernah urusannya tapi biasanya biasanya mudah-mudahan di sini nggak terjadi ya Eh, kalau sudah ada, kalau yeah. uang sudah banyak, uang sudah menumpuk, yeah. ini terjadi persoalan. Oh. Si A ini ingin jadi ketua, si B ini ingin, ingin menjadi bendahara, ya kan? Iya. Nah, supaya kita ketahui, pengurus koperasi itu tidak ada gajinya, Pak. Iya, iya Pak ya. Ini nanti dijelaskan oleh suhu kita nanti. Iya. Koperasi dari kita untuk kita. Yang ada itu hanya SHU, SAU itu kita bagi setelah kita rapat anggota. Nggak ada gaji. Misalnya ketua harus nggak ada gaji, nah Kecuali nanti ada badan-badan usaha misalnya iya. kita mau bikin usaha-usaha lain. Nah, ini saya dengar ini kan kooperasinya bergerak di bidang angkutan, ya. ada perbengkelan, itu kan ada usaha-usaha lain. Oh, ya. Tentu di situ nanti ada manajer-manajer. Manajer ini digaji. Iya, iya dari iya, hasil usaha itu ya. itu jelas tapi kalau uh, pengurus nggak ada izinnya iya. ya bosan <laughs> ya nah, ada ya Pak Rismadi ya? <laughs> setahu saya nggak ada ya. tapi kalau koperasi karya mitra ini uh, eh, uangnya banyak ada apa-apa juga <laughs> silakan gaji pengurusnya ya kan nah karena ini bergerak di bidang angkutan yang saya dengar tadi saya pak ya. Uh, mengenai angkutan online ini, saya orang pertama dulu yang menentang di Pekanbaru. ini oh. Demo besar-besaran Pekanbaru saya mungkin. Oh. Karena saya sekretaris organa angkutan Pekanbaru, Pak. Oh. Tapi setelah saya eh. ikuti terus menerus saya iya. eh, Saya sempat dengan Pak Budi Karya sempat ikut. Oh, Budi Karya. Beliau di sini. Iya. Kayak di enggak sanggup yang kan di tempat di di di, kantor gubernur, dia bikin di SPN. Oh. Saya orang pertama Pak menentang. tahu tahu kawan-kawan. Kalau saya kan dikenal orang Agus Kumbang Pak, ada tuh orangnya. pasti <laughs> asal ribut di, di angkutan bus, pasti saya tuh pimpin itu. Kalau sudah. Nah, ada beberapa kali eh, keluar peraturan menteri hmm. seperti uh, peraturan Kepmen 108 terakhir kan. <clears throat> di bawah kalau saya ciptakan semua bagaimana Gojek, bagaimana Golkar nanti Bapak marah saya yang sudah bergabung di sana. Oh, luar biasa Pak, luar biasa. Benar. Itu siapa yang membiayai? salah saya bilang mungkin bahwa Bapak sudah tahu. Sampai dulu Pak, driver-driver Gojek segala macam itu babak belur di sini. Benar. Berarti saya baru depan. Saya baru Nah, tapi ini tidak bisa dibungkiri, Pak. Ini kan online ini suatu keniscayaan. Hmm, ya. Kita mau tidak mau suka atau tidak suka kita harus ikuti ini. Ya, perkembangan zaman ini. Ini perkembangan zaman ini harus global, ya. globalisasi. Kalau kita terus tentang ini, kita semakin ketinggalan. siap Kita akan tetap akan ketinggalan. Percaya. Nah, maka oleh karena itu kepada teman-teman yang sudah mendirikan badan usaha ini saya bersyukur sekali ya. yuk iya, kita sama-sama lah dengan organda saya juga sekretaris umum organda bu bagus saya akan jembatani semua yang kemarin kan pemerintah sudah uh, pemerintahan eh, provinsi kan sudah mengatakan hanya ada 245 pak dua iya lima udah diambil nah iya kan nah, itu pak nah. Saya kalau sudah rapat di dinas perhubungan itu saya orang nomor satu paling paling paling depan iya, ya, ya. Saya di pak. Oh. Saya mau tahu. Iya, iya. Karena ada benar lagi pak. Mohon maaf nih pak, ya. Pak soalnya kan orang pemerintah nih. Nah. Bapak udah mantan ya kan? Iya. Nggak suka dengan gaya-gaya seperti itu. Karena dia terima semua pak. Iya. Dia sudah nerima. Mau diapa? Mau dilaporkan ke polisi? Mohon maaf, ini sudah terima. Polisinya nggak terima, tapi oknumnya sudah terima. <laughs> mau <laughs> apa kita? Iya. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ditekan dari atas. Kita lapor ke Polresta, ya. dari Polda kan dia. Kita lapor ke Polda, dari Polda Pak Dwi. Kan dia dari pusat. Iya. Gimana kita mau? Coba. Iya, nggak bisa. Inilah yang membuat eh, negara kita ini, mohon maaf ya, kita semakin sengsara Pak yang kecil-kecil ini. Maka saya berharap dengan berdirinya kooperasi ini tentu eh, kita eh, bisa mandiri lah ya mandiri eh, kita jangan lagi tergantung kepada pihak-pihak luar yang dia hanya mencari menguruk keuntungan saja di negara kita ini ya. dapat dan bawahnya kita sementara coba lah. Eh, kan banyak driver nih sekarang nih berapa kita dapat katakanlah dapat 300 ribu per hari uh, saya nggak tahu juga seperti apa itu ya modelnya ada mantan-mantan uh, eh, pegawai pak hmm. malahan ada yang pegawai menjadi driver online Hmm. bagus lah memang tapi dia lupa bahwa ada saja pak seribu di sini kalikan aja sudah berapa dia dapat iya. Ini kita kumpulkan di koperasi kita. Kenapa tidak di koperasi kita dikumpulkan uang itu? Ya. nah maka jangan berkelahi pula. Setelah ada uang ini, dia pada ya. Setelah ada uang, udahlah bilang kalau ketua itu tinggal ini aja lah ya kan jangan minta pula gaji saya jadi ketua harus segini nggak ada tuh yang ketua ya, iya. ya hati-hati nih tapi nanti kalau ini sudah besar kita udah ada usaha-usaha lain dibikinlah nanti uh, uh, bikin seperti apa namanya bikin uh, perbengkelan itu kan usaha namanya ada manajer yang ngatur itu itu nggak ada bisa juga ini semua kan kalau simpan pinjamnya ada juga nih ya sementara belum oh, belum ya akan di mudah-mudahan uh, eh, persen besar ya Nah, sebagai ketua RW saya tentu uh, karena saya sudah tanda tangan juga surat ini uh, domisili artinya sudah resmi lah uh, ini warga kita ya kan segala sesuatu ya segala sesuatu nanti bisa kita komunikasikan dengan Pak RT e juga misalnya kalau nggak ada saya mau e saya kan ada nanti adik saya nih <laughs> Dedi ini kan katanya iya. pengawas ya Iya. Ya. Diawasi nih ketua nih. Iya, <laughs> mungkin kan saja barangkali iya. mungkin eh, yang lebih detail nanti eh, bos kita ini sebagai sumber informasi ini. Mudah-mudahan pada hari ini eh, kita ini berkahwin dan bersuara Semoga operasi ini berjalan baik, sukses dan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Hairulsan sebagai Ketua Pengawas Koperasi. Aku enak di sini. Dedi Chan Putra selaku anggota pengawas Operasi. Antonius Musantarikan selaku anggota pengawas Operasi. Waktu dan tempat diberikan yang kan kan. iya. dulu berubah iya. Iya. kepada bapak ketua salaman dulu sama Pak ini kami minta untuk tetap eh, berdiri untuk pembacaan janji pengawas yang diwakili oleh ketua pengawas. serentak ya. Janji pengawas Saya berjanji dengan sungguh-sungguh satu bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengawas pengawas operasi karya mitra berdua atau kita akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang operasi dan peraturan pelaksanaan anggaran dasar anggaran rumah tangga serta peraturan yang berlaku pada atau kamitra akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan kooperasi pada umumnya dan kooperasi karya mitra bertuan atau kamitra serta anggota-anggota pada khususnya. Demikian jadi pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. melatih tubuh berwarna-warni. Senang hati awak diundang kemari membicarakan nasi uang cilik sekaligus bersilaturahmi. Nama saya Pariaman Sinaga. Nama ini selalu membawa tanda tanya. Apa Pariaman? Iya, apakah orang tuamu ada kisah tersendiri di kota Pariaman? Kan sebuah kota itu ya, nama sebuah kota ataukah ada kesanmu kok namamu Pariaman lalu saya jawab waktu saya ketemu sama itu juragan gubernur gubernurnya uh, Sumatera Barat Anggora Kota Tosana itu nggak boleh pergi ibu nggak boleh pulang kenapa bos sebelum jalan sama saya terus jalan kemana tahu-tahu dibawa ke kotamu kota Pariaman inilah kotamu terus sana itu ternyata diajak makan sop apa itu ikan kakak merah iya. kakak merah di situ jadi menarik nama saya ini cuma saya katakan ke beliau waktu itu ini loh bos ketika kita lahir di bumi ini kita tidak punya hak apa-apa lahir pertanda di kau hidup hanya ada satu hak yaitu nangis wah wah wah maka yang punya hak memberi nama itu adalah orang tua maka ketika itu disebutlah dikukuhkan nama Kupariaman tanpa hak prerogatif dari eh hak prerogatif dari orang tua bukan saya. Lalu rupanya memang nama Pariaman ini di Sumatera Barat. Lalu saya belajar lagi. Saya SMP saja di sini. Habis itu SLA saya sudah merantau melalang buana. Zaman dulu kalau kita merantau itu tidak seperti sekarang ada naik pesawat, ada naik bus, terus diantarkan orang tua atau gitu, wah hebat pakai travel gitu. Zaman kita dulu pak merantau, waduh hanya dilepaskan begitu aja naik kapal, kapal Tampomas dulu, yang tenggelam itu kan gitu ya, berangkat lagi kau. Teman saya karena dia punya pacar, Berat kali dia meninggalkan pacarnya itu, Pak. Dia sudah agak dewasa, maka dipeganglah, masih ingat benang. Benang dulu pakai apa itu? Roda itu benang. Apa istilahnya, Pak? Rodanya. Nah, jadi jadi karena berat meninggalkan sang pacar ini, dia pegang itu rodanya, ini cewek ini, dia pegang itu benangnya. Kan tak tampol masih ditampol mas kan? ceweknya di, di pelabuhan pegang ini sampai terakhir begitu jauh putus habis sudah baru berenang ini habis baru terasa nangis kami terus ada lagunya Pampers kan ya lagunya Pampers sama Kus Plus waktu itu eh gitu lagu-lagu itu perpisahan Nah saya waktu itu belum ada pacar, jadi aku kerja ya, jangan dada entah siapa yang dada. <laughs> Pokoknya lungo besok. Gitu. Sampai di Tanjung Priok, Tanjung Priok, nggak tahu mau kemana. Turun ada tukang apa itu? Dulu tukang becek tuh, tukang sepeda panjang, eh, nah, ojek Sudah bawa sana naik udah balik terus saya udah saya bawa ke Bogor pak katanya ada saudara saya kenalan saya di Bogor udah naik itu saja nggak ada yang jemput nggak ada yang tahu anak sekarang udah diberangkatkan habis itu ada yang jemput lagi wah enak kali betul <laughs> kita sekarang jadi saya pertama kali di Bogor lalu kemudian setelah anu pergi ke Jawa jadi saya merantau di bahasa Sunda bisa bahasa Jawa jadi bisa. Nah setelah saya di Jawa baru saya belajar bahasa Sanskerta, bahasa Jawa plus Sanskerta. Nah oh betul maknane Pariaman kui kan suka ada sana orang-orang orang Jawa itu punya anu sekali tinggi sekali filosofinya Pariaman apa maknane kui. Nah cara ini ditelusuri rupanya ada artinya pak Bapak Ibu sekalian, pariaman itu bahasan sekitarnya artinya orang yang membawa rasa nyaman. Jadi pariaman membawa rasa nyaman, orang yang selalu membawa rasa nyaman. Kira-kira itu. Jadi tadi Bu, Bapak Ibu sekalian, selama saya di sini kita dulu di ruangan ini masih rasa nyaman saya sudah cek tadi nggak ada yang bawa bom kan gitu ya betul iya. iya. iya. ketua orang oh gitu ya coba coba yang ketua relawan pula coba coba ada dan saya membentuk koperasi hari ini saya jadi teringat waktu dulu saya dulu wartawan pak begitu lulus saya eh, belum lulus belum lulus kuliah itu udah wartawan namanya korannya dulu di Jakarta itu apa bos koran Salemba saya di Surabaya koran Salemba itu korannya pemberontak mahasiswa mahasiswa pemberontak itu isinya pokoknya kritik terus nggak ada yang benar di dunia ini kan gitu kritik tapi eh, kebablasan kebablasan hampir saya nggak lulus kuliah itu tapi terus diluruskan diinikan lagi ah selesaikan kuliahmu nanti kita terus jadi wartawan lagi Surabaya. Bosku itu Juragan Dahlan Iskan. Iya, iya. Masih ingat ya <coughs> Dahlan Iskan iya, sempat Menteri BUMN. Nah, biasanya orang-orang wartawan itu orang idealis, Pak. Jangan itu enggak jadi ya seperti sampean tadi itu tidak tega kalau terjadi eksploitasi besar-besaran kepada wong cilik. Itu selalu itu kan selalu membela itu. Nah, kebablasan. Nah, sekali tempo setelah lulus kok rasanya kemana saya kerja orang lain mau jadi pegawai negeri cepat ini mau ini aku tahu-tahu ada koperasi sekali tempo koperasi pak kini we orang Jawa Timur kini we kalau mungkin kita memperjuangkan nasib wong cilik nelayan segala macam we kini masuk gitu koperasi mina namanya mina kalau berikan ke koperasi mina ya Surabaya tahu-tahu dilalah terus Sekali tempo kami ada tamu namanya Mr. Om dari Singapura. Nginap di hotel uh, Horizon yang di Surabaya itu, yang besar itu. ketemu terus ngajak makan. Ayolah kita jalan makan. Kita tidak makan di hotel lah, makan di luar saja. Makan di luar di Surabaya itu belum ada restoran yang ini. Dia minta kudu makan ikan. Kita pengen makan ikan. Ayo, Mampirlah kami di Surabaya zaman itu hanya ada warung tenda miliknya orang Madura. Nah, ada gambarnya Madura aja, nggak ada restoran. Maka sore itu dia minta semua bos. Nah, ini ikan digoreng, dibakar, terus di steam, direbus. Oh macam-macam ini masakan ini uh, rakus juga tahu ini gitu ya kan. Tahu apalah saya ingin menikmati. Tahu saya nanti yang bayar ya. Gitu. Udah begitu selesai makan komandan Bapak Ibu sekalian makan terus dia bilang enak sekali ikan ini. Wah, bisa. Terus wah terima kasih saya juga itu enak ya. Ujung-ujungnya langsung dia bilang bisa nggak kalian kirim ikan ini ke Singapura saya kira eh, kirim ikan sudah rebus, sudah digoreng kan gitu. Iya. Oh, di kampung-kampung begitulah kan gitu kita kirim. Dia bilang tidak, ikan mentah. Loh, ikan mentah begini. Dikit kita. Waktu itu tim saya itu ada lima orang di makan. Katos pun dicoroni, kirim ikan. Ikan kan mudah busuk. Kalau nanti kita kirim mudah busuk, bau, gimana ini kan? Nah, tapi dia bilang sama teman-teman, jadi maksudnya eh, Mr. Om ikan hidup ikan yang masih segar itu kita kirim Singapura terus nanti di sana langsung masak ya saya masak kenapa ada tempat di sana saya bilang rupanya dia bilang saya punya ruko hmm. soal di tengah-tengah ruko depannya itu itu ada warung apa itu ah lepek lepek lepak lepak itu loh di warung itu itulah jualan bahan-bahan makan ini pastilah. Wah, jadi nanti saya suppliernya kepada pedagang kecil-kecil di situ. Mereka bisa jual laku ini. Lo pagi, subuh, langsung. Oh gitu. Tanpa pikir panjang lagi, baru kita bilang, bisa ya? Bisa. Bisa. Setelah bubar, baru mikir berlima ini. Iya corone ini kan. <laughs> Wah, belajar kita bos. tanya orangnya, rupanya bisa saya ketemu orang dinas perikanan dia juga pak nggak paham cuma dia bilang mungkin pakai polypom box polypom box itu yang ya polypom box itu nanti kita baca-baca pakai S pak S terus pakai itu nah bisa dikirim ke sana jadi fresh bisa ya kita tes lah bos beli pakai polypom box styrofoam itu pakai kardus ya kita tes kita masukin malam jam 11 malam kita simpan di kantor itu kantor itu kita tarik setrika bawah mulai ini kita lihat besoknya sampai jam 9 ternyata betul esnya nggak cair esnya tidak cair wah berarti bisa ikannya berarti nggak saya takutnya nggak iya. nggak akan busuk nggak akan bawa nggak akan masalah takutnya kan kita kirim tahu-tahu nanti cair esnya pesawat itu bisa banjir <laughs> bisa repot eh, ternyata enggak ah yakinlah begitu maka belajarlah ambil kita kumpulin order ikan sana ikan segar kita tahu jadi udah hafal hanya gini aja ikan itu udah tahu ini masih pres atau udah uh, rusak gitu sek tek tekan dikit oh ini bagus bagus mulailah zaman dulu belum ada alat pukul es itu pak belum jadi masih eh, belum ada kelas masih gini-gini jam 11 malam itu mesti sudah latihan membuat dalam packing and then susahnya lagi begitu mau kirim di airport bilang Surabaya ini belum airport internasional yeah ini masih inter, uh, lokal domestik jadi yang ada internasional baru tiga Jakarta, Bali sama Medan. Jadi yang bisa keluar negeri hanya itu Pak. So, jadi kalau Bapak mau kata orang Garudanya tambah sih kita bawa dulu ke Bali, nanti biar Bali yang ngirim itu. Bawa sana pesawat dari Bali jadinya. Oke lah, nggak apa-apa. Kita telepon sana. Oke. Pas mau udah mau kita kirim besok pagi subuh jam 5 harus ada di airport jam 5 subuh. Pas kita mau ini datang itu kepala apa itu bea cukai ya sama itu uh, pak bapak boleh kirim ke luar negeri uh, harus ada anunya pak sertifikat mutunya kalau tidak nanti di airport Bali ditolak dan nanti bayar juga itu bea uh, eh, itu oh gitu di mana pak sertifikat mutunya belum ada pom dulu itu bayangkan belum ada ini maka kerja ke dinas dinas perikanan dia juga nggak tahu. Terus kemana dia? Apa? Aku belum pernah pak bikin begitu. <laughs> Wah, udah gini aja, minta kop suratmu. Ya wes. Udah tak duduk di di rumahnya ada mesin ketik tak ketik Dewi. Saya ketik sendiri aja pak. Dah ada kop dinasnya itu suratnya itu udah saya hanya diminta itu hanya sertifikat bahwa ini bagus ini kualitasnya mutunya masih bagus. Udah lah. Saya ketik lah bos. Box number one. Morfologi bentuk luar. Atau ya eh, isi dulu. Isi 30 kilo eh, fresh ya kan? Terus morfologinya good ketik sendiri. Habis itu bakteri kandungan mikrobiologi satu koli bakteri koli <laughs> bakteri koli itu bakteri itu bakteri ya. koli negatif bakteri salmonella eh, negatif wah, wah. pokoknya kita bikin gitu tak tak jadi semua sampai 40 box itu dari satu oh, banyak, ya? banyak iya banyak pak 40 box langsung ada tanda tangan Pak K di sini di rumahnya ini udah malam-malam gini besok aman ini formalitas saja ini kan sebenarnya udah bagus kualitasnya kok oh iya kita teken sama dia stempel masukin kasih amplop lah itu ke Bali dengan pesawat itu benar sampai di Bali dengan membawa ini aja sudah lolos lolos sampai di sana kirim jam 11 eh jam ya jam 11 dapat telepon dari Mr. Om kita kirim pagi kan apa nah, Mr. Om tahu dia kalau kita dak dikduk di mana ikan itu nyampe nggak jangan-jangan busuk di jalan atau apa Mister Ong belok-belok ceritanya zaman dulu kan belum ada ini iya, iya. masih telepon itu pak engkol itu engkol itu langsung ya Mister Ong gini, gini cerita lalu kita balikin bagaimana udah sampai belum ikannya oh iya iya, saya sudah cek tadi semua good good bagus semua alhamdulillah udah rame-rame teman karyawan kita itu ada 11 orang begitu dengar itu bagus dapat diterima semua udah langsung syukuran hari itu makan siang bersama karyawan nih Pak koperasi jadi kita kirim on behalf koperasi perikanan koperasi Mina Jawa Timur itu kita bikin jadi dokumennya itu NPWP nya itu semua atas nama koperasi kita nah, semangatlah ini wah Mister Om bilang kalau boleh kirim dua kali seminggu ya. Kalau boleh kirim 40 box boleh sekali kirim, jangan sedikit-sedikit. Langsung oke. Okay. Kuranglah ikan, Bos. bagaimana itu kan gitu. Wah, ikan nah, iya. Kita ambil dari apa di mana lagi? TPI. Ya, dari mana? Dari mana ini kan bawa soalnya kan? Soal Maka pergilah kami ke Madura, Pak. Hmm. Madura pinggir ada anak buahku namanya si Agus lulusan pondok pesantren nah, Gus iya ini we sampean bikin di sini kalau orang Madura itu kan sangat kental dengan uh, apa uh, agama uh, nelayan ini kita tulis bikin dari situ pelang tulisan Arab uh, bikin sama si Agus tancap gede jadi nelayan itu begitu lihat tulisan Arab dari jauh wah ini wah bolo dewe ini teman ini jadi ikannya dijual ke kita nggak mendarat di tempat kita tapi nggak nggak mendarat ke tempat lain begitu datang waduh alhamdulillah wah ikannya bagus ini ini Nah minum dulu dapat ikan lah kita banyak tiap hari itu bagus bawa gudang kita bagus kita bayar nah setelah lama bos makin lancar datang, datanglah si Agus Pak Pariaman Pak Pariaman kan Nasrani sampean ngerti orang yang saya tulisi tulisan Arab itu gitu. lah kurang ngerti apa sih kamu hanya saya suruh aja ternyata itu itu bukan ayat suci pak lah terus itu tulisan Arab artinya itu di sini terima ikan tapi bagi orang Madura dianggap tulisan Arab itu udah ayat suci <laughs> ya wis di sini <laughs> dapat ikan, dapat. Bapak Ibu sekalian, itulah pertama kali koperasi doing di international trade. Lalu saya sekolahlah ke ke Jakarta. Ada di situ training international trade bantuan dari Jepang. Ikutlah saya training di situ selama tiga bulan. Saya alumni nomor dua atau nomor angkutan pertama. tahulah makin tahu. Jadi prosedur ekspor dan juga bagaimana negosiasi, bagaimana ini semua dan kita praktek langsung. Setelah itu lama-lama setahun dua tahun jalan normal, ditariklah saya pindah ke Semarang. Semarang di kita bikin lagi koperasi Puskut Mina, Pusat Koperasi Mina Jawa Tengah. ada orang Jepang dari Mitsui Group pengen juga minta udang frozen shrimp. Wah, mana ini? saya bilang kalau ini harus belajar deh kita kita undang aja siapa kebetulan ada kawan di Kalimantan punya prosesi udang dan di situ ada orang Jepangnya yang sudah bisa bahasa Indonesia saya laporlah lalu, lalu orang Jepangnya namanya Mr. Samishima diminta membimbing kami di Semarang ikutlah kami dia di Semarang sama kita makanya saya dididik sama dia nyupir mobil juga dia yang didik semua ah, latihan terus frozen stream lo frozen stream ngirimnya tidak pakai pesawat pakai kapal laut tapi kapalnya kapal frozen kapal beku dan itu datangnya perjalanan itu enam hari dari sana jadi datang dari Jepang udah kita pakai telek ada berapa ikan dari Semarang oh iya ditanya oh iya ada ini lalu ditanyalah oleh apa tuh kanwil perdagangan itu mereknya apa ikanmu ini kan mesti pakai merek barang apa ini sebab nanti di point voice ditulis ya. supaya bisa masuk di sana kita belajar lah kita tanya sama orang tua di Semarang mau dibikin bahasa Jawa wah kalau bahasa Jawa saya bilang nanti di internasional malah tanya nanti jangan-jangan dikirim itu lalu pikir at the time nama Indonesia itu belum populer di dunia Pak. Yang populer itu adalah Bali. Jadi when it comes to Japan, to Eropa, Bali is most popular rather than Indonesia. Ini sebut Indonesia apa itu? Di mana itu? Tapi kalau disebut Bali, maka kita kalin lah. Saya kasih nama lah Bapak Ibu sekalian merek udang ini Bali Queen. Wow, dan itu Ratu Bali jadi merek dagangnya itu berarti gambarnya wanita Bali lagi nari begitu wow senang orang Jepang hai hai hai wah cocok banget. balikin nah frozen shrimp Product of Indonesia wow. <laughs> kooperatif wah kurung wah mulai kirim udang pak kita booking frozen Bali Queen mau kirim berapa dapat jatahmu 20 ton 20 ton lama-lama kita punya pabrik sendiri. Sebelumnya kita numpang, kita bangun. Saya waktu itu dapat kredit 200 juta komandan. Koperasi pertama kali punya dapat kredit dari BRI 200 juta tahun berapa itu 80 an 200 juta bang. Oh iya. <laughs> Dikasih sama BRI saya mengadu. Tanda tangan. Puskut koperasi. Dah dapat 200 juta itulah kita pakai bangun pabrik sendiri sebelumnya numpang atau ya numpang di orang lama-lama kita bikin sendiri jadi kita beli tanah sudah ada tinggal bangun pabriknya kita import barang dulu Indonesia belum ada apa-apa pak ya. sekarang aja bisa bikin motor bisa bikin mobil ada semua itu import semua utuh dari sana kita bikin bangun auditorium oh, karyawannya bu pegawai itu bukan laki-laki di pabrik kan ini motong udang jadi udang dipotong yang segar-segar diambil nelayan dari laut kita beli pagi-pagi jam 2 subuh udah masuk terus dikerjain potong kepala. Nah, potong kepala bagus bersih dibekukan baru masukin box gitu, terus masuk nah itu untuk ngajarin ini nggak bisa saya harus orang Jepang itu si Samishima itu diajar itu perempuan-perempuan itu banyak ini cara motongnya supaya tidak rugi kalau dipotong terlalu kencang tariknya tertarik, tertarik udang <laughs> itu dagingnya. dagingnya hilang satu ons satu ons itu udah sekian dolar katanya <laughs> oh marah Jepangnya oh itu Sinagasa nama saya Sinagasa <laughs> apa Rehamen ya, Sinagasa Sinagasa karena saya dibilang ah mirip wajahmu Jepang aja lah biasa ya, misi masa Sinagasa Dah, itu ona-ona, perempuan itu ona, bahasa Jawa. Ona-ona itu bekerja, tidak serius, banyak ngomong, banyak bicara. Masa satu satu drum kan berdrum drum drumnya ya. dari Cilacap dari ini drum. itu ona-ona di meja sana banyak bicara ayo Sinaga marahi situ kan? ah, ayo kita datangi oh dengan penopo ini ini ini Kenapa itu? Marahin. Terus ditanya Sinaga Sang, itu kenapa banyak bicara? Ya Sang, ya saya si matang. Udah, ya, kenapa banyak bicara? Ngomong terus gitu. Ya kalau perempuan karena dua mulutnya banyak bicara. <laughs> kalau laki-laki tidak. <laughs> Wah, saya pasang sini, lo oh, tawa. <laughs> Udah, udah saya nasihati. Udah ini saya minta kerja serius itu Bapak Ibu sekalian itulah nomor dua kooperasi doing international export dan kita membawa dipisah lalu uang itu kan dikirim melalui BRI Pak bank itu tidak semua hanya bank yang yang punya sudah bank internasional oh, BRI yes. ya. ya, ya, setiap cair transfer. ya setiap kita masukkan jadi asal sudah lepas pelabuhan Indonesia tanda bukti tanda, eh, yang dari kepala apa itu eh, kapten kapal itu sudah berlaku untuk mencairkan dana itu di BRI tapi saya waktu itu begitu nah saya bilang sama kepala teman saya ada di BI BI eh komandan kira-kira ini dolar mau naik gak? oh mau naik tiga hari lagi kira-kira berapa poin dua poin oh jangan dicairkan dulu tahan dulu saya bilang tahan dulu saya telepon kepala BRI itu bos iya, yang anu kami berkas kami tahan dulu simpan iya. nanti dua hari lagi baru cairkan oh iya karena dolar kan udah benar toh gitu dua hari lagi dapat dua poin oh, dua poin itu sudah sekian juta pak ya, rupiah kan rupiah kan ini dolar pak sekalian poin iya, saya bagilah itu dua poin itu dolar itu saya kasih lah kepala BRI-nya, Kepala BRI-nya. Ah, ngapain juga? Ini pakai danamu untuk kau main golf sama ngajak teman-teman yang lain bilang sekaligus kami kan ada kredit di BRI jadi sudah ngantuk tuh potong itu permainan itu makin menjadi-jadi makin besar makin besar tapi ingin memang di dalam dunia nyata tidak semua orang suka koperasi bertumbuh. Cetai pak. Itu memang banyak begitu Anu dilihat indikasi udah si swasta itu segala cara pak dilakukan musuh dianggapkan itu sebagai saingan berbahaya itu di Cilacap truk kita itu dicegat pak Pak oh, itu iya. di sana dicegat, sana waduh, ini dari Tegal itu, mana, uh, dari Juana, bawa malam-malam dicegat, diganggu sama sini, sama macam-macam lah. Karena kadang supirnya itu supirnya dia, <laughs> tapi sengaja dilambat-lambati di jalan. Nah, dalam benak saya sudahlah memang itu tetap aja tayang. Hanya ketekunan dan kebetulan pengurusnya ini juga kompak. Jadi kompak kepada saya, pada kita waktu itu. Dan di dalam perjalanan itu Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan ada pepatah waktu saya di Filipina tidak ada angka 9 atau tidak ada angka 8 tanpa ada angka 7 jadi dalam hitungan itu selalu 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada angka besar tanpa ada angka di bawahnya saya selalu ingat itu dari filosofinya demikian juga dalam membangun kooperasi itu waktu itu walaupun banyak tantangan banyak ini wah, udah tekun aja terus angka itu akan bergerak ya lolos lolos lolos punya nama gitu nggak apa-apa demikian dalam kalian juga berkooperasi itu tidak langsung serta merta meledak ya, itu itu ada angka bertahap tapi again, kita harus percaya tidak ada angka 10 tanpa ada angka 9. Nggak ada angka 9 tanpa angka 8. Demikian kita juga kooperasi ini step pertama hari ini nggak terasa nanti tahu-tahu besar. Satu, dua, satu, dua, tiga, tahu-tahu meledak. Sebagaimana kooperasi Nasari. Ini perwakilan Nasari ini Salah satu kooperasi. 10 besar sekarang di Indonesia Koperasi simpan pinjam Dulu simpan pinjamnya mereka ini hanya uh, uh, konvensional Kemarin meledak lagi menjadi tambah juga usaha di bidang syariah di simpan pinjam kebetulan mereka kooperasi primer nasional jadi primer kita itu diantisipasi sekarang boleh primer tingkat kota boleh primer tingkat provinsi, anggotanya lintas kabupaten, boleh primer tingkat nasional, anggotanya lintas provinsi. Nah, itu dunia. Jadi koperasi Nasar ini sekarang sudah punya kegiatan simpan pinjam konvensional, simpan pinjam uh, syariah, bahkan sudah mulai ke sektor real. Mereka sudah punya apa galeri Wah sudah punya juga usaha di bidang apa uh, uh, salon, salon usaha anggotanya. Anggotanya banyak ibu-ibu pengen ke salon daripada kita ke salon orang lain, kenapa nggak kita bikin sendiri salonnya? atau kita bayar juga gitu. Akhirnya ibu-ibu ini kan kalau nggak apa nggak bersin wajah sekali seminggu atau sekali dua uh, dua kali sebulan kan kurang abdol maka kalau mereka kumpul-kumpul lebih di salon itu. Di salon saya beri kongko-kongko, dia bersihin, bayar, nanti untuk kooperasinya itu hasilnya buat mereka juga. Kecuali RS, nyasar kemana tahu RS Pak. Ratna Sarumpait. Nah. Sarumpait, <laughs> jangan-jangan salonnya nggak ke situ. Iya, iya. <laughs> Jadi Bapak Ibu sekalian, And then Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini saya sengaja membuka ini, tidak ada apa-apa karena saya kemudian saya belajar. Saya training Pak, training kooperasi di Jepang. Habis itu ke Korea. Lama saya di Korea. Korea itu lebih saklek daripada Jepang. Lebih setia. Karena mereka dulu dijajah sama Jepang. Jadi ingin menunjukkan kalau kami bisa lebih hebat dari Jepang. So, oh, ini terus ditanamkan ini. Kalau ada yang malas-malas, hei kamu jangan malas-malas. Nanti kita dijajah Jepang lagi. Itu. Kita harus bangkit. Kenapa Jepang bisa maju? Kita harus maju. Itu Korea itu. Wah Korea Selatan. Lanjut terus. Nah setelah itu pergi saya. Saya eh, nggak tahu kalau ada aja yang ngundang gitu. Tahu-tahu ada yang ngundang dari asosiasi seperti pengembangan masyarakat dari PBB gitu saya diundang untuk studi banding dan studi di Eropa pergilah saya di Eropa sampai di Denmark di Swiss di negara Skandinavia waktu kita belajar di Indonesia kita asum bahwa mereka itu ekonominya ekonomi liberal setelah saya di sana kok dilalang kok nggak ada hutan pun dikelola oleh koperasi hutan di Skandinavia itu belum. Semua hasil pertanian tidak boleh dikelola oleh swasta. Itu semua koperasi. Bayangin sekali tempo saya mampir pak ada di Sweden, Sweden pabrik besar namanya Arla Food. Saya dibawa situ masuk ke dalam tapi kulihat kok di luar ada eh, truk-truknya BBB terus kok Arla Food, Arla Food Disitulah peproduksi susu mentega, baik susu kaleng, baik mentega yang paling besar se-Eropa dan itu produknya bisa lintas negara. Nah, saya masuk, lah ikut praktek, ikut praktek saya. And sudah termangu-mangu begitu, beberapa hari berikutnya datang bosnya. Eh hey, Mister Sinaga, itu kamu saya lihat kamu masih bengong-bengong melihat, iya saya bingung, dia bilang. Who is the owner of this factory? Siapa pemilik pabrik? Hah? Kamu belum tahu? You belum tahu? apa oh, betul. Ini pemilik pabrik ini adalah koperasi peternak sapi se-Eropa. Koperasi contohnya Kokontren yang di Malang. Koperasinya bergerak di bidang jasa simpan pinjam dan jasa umum karena begitu kuat operasi disimpan pinjamnya itu pak rentenir nggak suka adalah kelompok rentenir 10 orang pura-pura masuk ke dalam dia taruh dananya di situ sebagai ada dana simpanan sama simpan sukarela belum enam bulan tuh dilihat kooperasinya ini si ini buruk kompak mereka menarik dananya lagi maka cashnya kooperasi itu menjadi cash flow-nya terganggu kiai ketuanya datang ke saya iya ini orang ada duit gua iya gini gini ini ya wes ya. gini we gak bisa kita rawan pasti mereka nanti begitu kita nggak anu pasti mereka makin ngomong koperasi orang beres uang saya saya tarik ada dananya berarti ini koperasi ini pilot woi jadi makin ras makin semua narik uangnya ini orang nakal lalu mau kasuk bahkan sekarang sudah mulai lagi di Jakarta apa itu sudah mulai atas nama dengan bintek bintek siapa eh, te, apa teknologi ya, dan fintech itu udah mulai ada yang nakal membuat edaran bahwa anda berkooperasi kirim ke sini dan begitu anda masukin itu anda sudah langsung bisa untuk beli apa kami yang jamin beli mobil belum ini langsung bisa jadi tahu-tahu dia bukan koperasi dia ngapusin aja setelah kita cek oh memang ada niat nakal lah. demikian juga di organisasi kita ini jangan sampai ada di antara kita menjadi pioni apa pionnya orang niat jelek itu ya, jangan ada yang menyusup sekali kita masuk kita gabung aja dan yakin aja sudah banyak yang membutuhkan banyak orang yang berkooperasi itu bukan pekerjaan yang ini pekerjaan yang hina nah Nasari sudah lebih maju sudah mulai mengikuti operasi lintas di sana nah, akan sudah mulai kenapa saya selalu sekarang membuat kooperasi itu juga bisa jadi konglomerat kooperasi konglomerat yang dimiliki rakyat apa itu? Jadi kalau misalnya ini koperasi kita ini suatu saat mekar besar, ya toh, ada bengkel, ada ini, ada uh, pom bensin, ada boleh kalian membentuk anak perusahaan, bentuk PT boleh, tapi sahamnya sahamnya koperasi. Nah, misalnya kita bikin nanti suatu saat kalian bikin jalan tol, jalan tol PT kalian kita bikin bikinlah jalan tol di sana PT itu hasil dari penghasilan PT itu juga untuk operasi itu namanya konglomerasi konglomerasi boleh boleh memiliki misalnya jembatan penyeberangan Tuh. kalau mungkin tidak bisa dikelola atas nama koperasi terlalu banyak yang diurus boleh membentuk anak perusahaan Nasari sudah membuktikan Nah sehari sekarang bentuk anak perusahaan untuk membangun rumah subsidi murah. Nah, subsidi murah di Sukabumi dan Menteri PU langsung kasih nah, eh, apa dan tanahnya karena koperasi yang memiliki tanah dikasih sama Pemda akhirnya harganya murah pak sama Pemda koperasi yang itu nah, PT-nya PT-nya koperasi kemarin PT Pos saya sebelum ke sini PT Pos ini juga punya koperasi Pak Koperasi karyawan PT Pos Anggotanya itu banyak Pak Kemarin kumpul saya diminta melakukan pencerahan, pensemangatan Wah rame, senang mereka Nih, nih mereka juga punya apa itu agen itu agen-agen pos anak buahnya itu di rumah ada punya itu boleh nggak apa-apa nah wawasan anda dan saya membangun kooperasi itu bukan cenderung kepada bukan ten kepada ten to small berpikirnya ten to the big company menjadi konglomerasi itu apa itu konglomerat apa apa konglomerat suatu saat bisa jadi agen under deal Amin. gitu pak suatu saat bisa gitu semangatnya itu sebab kalau itu PT-nya koperasi pajaknya murah ada anunya kan gitu demikian kooperasinya juga dengan demikian saluran ilmuwan teknokrat yang sarjana itu bisa terakomodir di kooperasi kalian ini dan bisa menunjukkan bahwa ke depan kooperasi juga punya kemampuan menerapkan paket-paket teknologi yang lebih bagus. Nampaknya seluruh menteri sekarang sudah nggak risih lagi mengatakan kooperasi, Pak. Hormos ya. Ormos, Menteri Pertanian. Kalau yang dulu-dulu gatal Pak lidahnya mengatakan kooperasi itu. Apa itu kooperasi ya? Gatal Pak lidahnya. <laughs> Tapi setelah Pak Jokowi ini ya kan kami selalu kalau masukkan tuh kalau kami itu anu tiap minggu kita kein itu rapat ini bisa kalau kami rapat di kein tidak ada jamnya bisa mulai pagi subuh sampai malam itu sampai tuntas baru dibawa ke istana hasilnya itu langsung bawa ke dua sana ini pak ini ini pokoknya nah, sekarang kita mengembangkan apa yang disebut solar system solar system itu listrik dari matahari ini sudah nggak bisa tidak kita ini kasus Palu itu pak kalau nggak kita punya solar system itu nggak ada nggak ada itu gelap gulita itu pak kalau mengharapkan ada <clears throat> model listrik kabel segala macam untung kami sudah pernah uji coba di Mamuju Mamuju itu nggak jauh dari eh, Palu Mamuju itu Sulawesi Barat di situ sudah ada satu pulau yang listrik masyarakatnya itu menggunakan solar system dari matahari dan berjalan bagus pengelolanya kooperasi pengelolaannya kooperasi, Jadi dari mereka di sini sudah ada mana ini Sumatera Utara apa itu ada Sumatera Utara itu dekat di situ pernah saya bantu kooperasi mengelola tenaga air pak listrik hidropower uh, hidropower ya itu mengelola itu kooperasinya jadi eh? di Sumatera Utara ya, ada itu sudah jadi <clears throat> kooperasi mengelola Eh, listrik tenaga air ya Pak ya dan bagus mereka bisa mengelola itu dari mereka untuk mereka hasilnya jadi untuk masyarakat keputusan berapa membayar anggota tiap rumah diputuskan oleh mereka eh, hasilnya itu buat mereka ke depan Anda dan saya tidak ada Pak di bidang perhubungan itu akan makin berkembang siapa tahu suatu saat kooperasi kalian bisa bikin pabrik ban Ya, iya, apa? Beriban itu uh, suatu saat juga akan bikin pusat apa Gi? Misalnya kita mempunyai power itu listrik dari matahari juga menghasilkan untuk apa itu uh, baterai baterai ya baterai bisa begitu jadi gak usah dianggap koperasi itu garis di pinggir lagi sudah dia sudah harus tengah itu sudah arus tengah dan the most important thing pembukuan juga harus diupdating ini kooperasi nasari kalau dihitung gitu kalau masih cara konvensional pak itu udah susah kita ya udah udah online pak pinjam online pembayaran sudah online sudah orang itu sudah tahu ini pernah belum bayar dengan lancar ini ini mau pinjam udah online ya udah saling tahu dan saling percaya gitu jadi kita juga bisa begitu nanti, Pak. Mungkin suatu saat makin berkembang tak ada salahnya koperasi apa namanya ini? Kamitra. Kamitra. Kamitra ini menjadi koperasi primer tingkat provinsi ya. Koperasi primer tingkat nasional. Tetapi jangan lupa pada sejarah sejarah di mana lahirmu jangan dilupakan lahir kalian adalah di sini pusat silaturahminya tetap dibangun oleh karena itu saya kira hari ini udah ini nah mana sih join tadi? Lembaga saya sebutnya ngajak di sini PNM Permodalan Nasional Madani tapi mereka tadi sedang ada ini pembayaran jadi lembaga PNM itu permodalan nasional itu adalah BUMN yang kita tugaskan mempersiapkan permodalan untuk koperasi dan UKM. Demikian juga lembaga dana bergulir. Tapi semua sekarang tidak ada lagi modelnya hibah, Pak. Itu aturannya juragan Menteri Keuangan. Tidak boleh lagi hibah-hibah. Ya toh pinjaman pinjaman lunak. Ada namanya pinjam kudu bayar gitu. Nah, kan gitu. Jadi dari pinjaman lunak kudu bayar, bunganya murah. Kenapa kita nggak ini misalnya gitu, Bapak? Nah, kalau ke sini karena ini sudah bisnis simpan pinjam sudah berlaku aturan bisnis kesepakatan anggota. Anggotanya simpan berapa dapat diterima si pinjam berapa bunganya. Mereka sudah sampai ke situ. Nah, itu ya menentukan. Kalau kita mau ikuti ya itu kita masuk ke rumah orang kita ikuti dong tata kerama di rumah itu kan gitu <laughs> saya pikir itu bapak ibu sekalian kalau Sanda dan saya sudah seumur ini kau masih muda kalau umur segini pak kalau disuruh belajar pak ya bu kalau disuruh sinau belajar satu halaman masih bisa baca jadi fokus korporasi dia baru bisa pakai gas itu wah nah ya di Maroko karena ah punya istri gua kok dia pak di sana tidak <laughs> wah mulai kan <laughs> jangan mudah terprovokator ingatlah pesan ini <laughs> iya kira-kira begitu bapak sekalian dari kurangnya mohon dimaafkan itu katanya wih komandan fraksi luar fraksi baju merah Katanya masih ingat ya Kata orang tua Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita Kalau ada usia kita panjang Bu, Mbak Kalau ada usia panjang Mudah-mudahan loh Ada usia kita panjang Bolehlah kita Ternyata udah diganti tadi malam Kan dengar ya pengumuman Perubahan pantun Tadi malam ada di radio Kalau ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi kalau ada usia kita panjang, mudah-mudahan ada tambah mulailah kita berbagi rezeki. Ya. Ya. Ya, ya. terima kasih kepada saya kembalikan subuh ya. staf ahli eh, ini staf ahli kementerian ya pak iya ah, dulu saya kaget baru datang ternyata bisa hadir di acara kami terakhir. Saya pikir uh, acara kami hanya biasa <laughs> saja iya. ternyata yeah. dari Jakarta langsung ya Pak. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Jadi Pak yang saya ingin tanyakan Pak, uh, saya pribadi sudah lama sebenarnya ikut oh, operasi, yeah. tapi untuk menimbulkan uh, ekonomi kreatif itu di dalam sebuah operasi itu bagaimana supaya persepsi kita satu sama yang lainnya itu sama untuk menimbulkan uh, ekonomi kreatif itu Pak. Nah. Maksud saya kalau kami misalnya kan kami di, di dunia driver online apa yang kami harus lakukan dan apa yang sesuatu hal yang baru yang tidak terpikirkan oleh pihak aplikator atau pihak pemerintah atau kami sendiri yang bisa kami timbulkan untuk menjadi sebuah usaha yang baru Pak karena jujur aja Pak di driver online ini sendiri udah tidak bisa uh, bukan tidak bisa menghasilkan tapi tidak bisa berkembang lebih baik lagi kalau menurut yang kita jalanin sekarang ini Nah, bagaimana kami bisa meningkatkan ini menjadi lebih baik lagi, Pak? Mungkin ada saran-sarannya untuk kami semua, Pak, biar kami bersemangat semua di sini, Pak. Gitu, Pak Pamriaman. Terima kasih, Pak. Lebih apa? Lebih kreatif kalau banyak otak yang berpikir daripada kita pikirkan seorang diri. Gitu. Jadi semakin banyak yang memikirkan, semakin banyak itu nanti akan makin tumbuh kreativitasnya gitu. But you have to understand, saya juga dulu anggota Badan Ekonomi Kreatif. Waktu zaman dulu, waktu zaman Bu Mari, ya, saya anggota salah satu. Setelah kemudian muncul badan sendiri, maka serah terima makanya waktu pelepasan itu penyerahan bentuk situ. Ke depan tak usah ragu bos, semakin banyak kawanmu ini, nah, makin banyak teman itu, asal tidak muncul sikap mencela. Ya, jangan kita mencela dulu sebelum kita ini berkontribusi berpikiran positif. Alhamdulillah ada yang memikirkan. Kalau ini bang, kira-kira pisang, ya kan? Kulit pisang bisa kita olah menjadi anu apa tas kalau kita mencela ah kau memang dasar orang kampung kau pisang hanya bisa pisang. Ya, kalau kita mencela kita satu grup maka itu tidak pikiran anu memberikan kontribusi positif. Tapi kalau dengan punya oh, ya aku pernah baca bang. Iya dulu juga ada bisa itu kan serang. Iya. Bisa. Oh, iya, iya itu betul abang kita kalau gitu saya ini saya ini kita coba dari sudut ini akhirnya timbul ada kasih saling mengkontribusi terhadap ide kreatif dari sobat. Nah, again, kalau ada hasilnya itu kita akan nikmati bersama. Ya, duit salah satu hasilnya, tetapi citra menjadi penting juga. Kalau citra kalian naik pamornya, lagi-lagi kemarin di Bogor sudah dua, udah berapa orang yang mati? Ada perempuan Boru pula itu yang digorok sama naik apa mobil online. online kan gitu itu harus segera di, di, di dihentikan itu yang gitu-gituan jadi memang ada satu kelompok masyarakat di Lewiliang itu serupa itu dengan orang-orang di daerah tertentu itu nyawa itu bagi mereka tidak ada nilainya Lewiliang itu orang-orangan di situ itu bayar utang juga kredit rumah nggak bisa nggak bayar kalau datang lagi gol ya, gitu. bayangin orang itu lewat situ si si mobil online itu bawa penumpang perempuan cantik itu rupanya dia sampai di sana pura-pura ini si supir ini padahal dia ada temannya juga pura-pura rusak mobilnya ini pas sudah sudah gelap pura-pura rusak dia pura-pura perbaiki eh sudah datang gengnya ini mobil ini itu disekap itu perempuan mobilnya pura-pura ini ini pura-pura nggak tahu nih si supir ini padahal dia sudah kom kali kom nah, pura-pura nggak tahu dia ini wah saya nggak tahu nih ini padahal ini ini dibawa diperkosa terus ibu habis ya. jadi yang gitu-gituan gitu jadi membangun citra ini di bidang angkutan lagi banyak itu tapi yakinlah sama ya saya tidak bisa menjawab eksplisit terbuka begitu akan muncul nanti itu kesemangatan sambung apa eh, nyumbang opini nyumbang pendapat gitu lagi-lagi kebersamaan kalian nanti diarahkanlah ke hal positif ya kan? hal-hal yang membangun gitu. ya bos ya misalnya gitu saling terbuka tetapi again uh, jangan mudah terprovokator gitu ya, lagunya harus lagu ya itu <clears throat> kemesraan itu <laughs> jangan jangan lagunya aku begini engkau begitu terserahlah biarkanlah <laughs> sepanjang jalan kenangan gitu ya oh, <laughs> gitu. iya bersama-sama demikian bapak ibu sekalian ya demikian mohon maaf kalau ada kekurangan tapi kalau mau disimpan selamanya nggak apa-apa kalau ketemu supaya nanti bisa diminta lagi maafnya gitu ya. <laughs> terima kasih sudah saya kembalikan kepada uh, protokol ya terima kasih <laughs> boleh kepada Bapak Pariaman yang sudah memberikan arahan yang baik uh, satu yang bisa ketik kita petik dari yang disampaikan oleh Bapak Pariaman Sinaga adalah tidak akan ada angka 9 tanpa angka 8, 7, 6, dan seterusnya. Begitu juga dengan kooperasi, janganlah berkecil hati dengan pencapaian yang masih minimal, karena itulah jejak menuju kesuksesan. Amin. Okay. Ya. Uh, eh, melihat waktu Tolong. Ya. Eh, ya. Jalan Sumatera. Ya, ya, ya, udah. Lembaga satu lembaga kita tahu kalau ada ini tiba-tiba Ayo makan dulu om. Ayo om. Sayang om. Lagi hangat. Makan nggak boleh muncul aja tanya panjang yang sama misalnya mengurus KTP atau mengurus SIM atau mengurus petani kelompok mau beli pupuk kalau dia sendiri-sendiri belanja pupuk akan mahal. Ah, mahal ongkosnya. Tapi diwakilkan ke koperasi, butuhnya dua satu truk, koperasi aja yang belanja, ongkosnya menjadi lebih murah. Ya. Itu efisien. Yang kedua berganding posisi, posisi tawar. Let's say kalian kalau supir sendiri-sendiri berhubungan sama aplikasi, ya. dianggap tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi ketika kita sudah dilihat ini hmm. kumpulan makhluk-makhluk yang membawa doa dan berkah, wah ini jadi bahaya dia bagian posisi tawar kita jadi naik. Jadi guru itu sama-sama. Eh, iya, gitu. Iya. Kedepannya begitu. Demikian juga kalau ngurus iya, paspor, ya loh, paspor bersama-sama. Gitu. Paspor lagi. Kalau ya. ah. oh, di situ saya pengalaman. Nah, saya bilang saya udah sini aja lah yuk. Iya. Apa persisnya? Hewon. Video. Ya, video. Iya, nyanyi dong kalau begitu ya. Ya, iya, bagaimana nyanyi? Ya. <laughs> Bergabunglah dengan kami Tra. Bebas. Ditunggu ditunggu. Nah, ini ya. Ya ya. Sah. Sah video. Ada ini ya kelihatannya. Pamitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah uh, Pada hari ini kita telah menyelesaikan segala urutan-urutan kegiatan kita yang kita berharap uh, ini merupakan uh, sebuah uh, langkah untuk ke depan akan lebih uh, lebih maju seperti yang kita inginkan dan untuk itu marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar kegiatan hari ini yang kita uh, inginkan dan kita rencanakan kedepannya akan uh, dikabulkan oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua rekan-rekan driver dimanapun berada. Latar belakang berdirinya kami kerak adalah dikarenakan kita rekan driver yang sudah selama ini menggantungkan kehidupan. Saya kamar dulu ya. 发给。